अब देखो ज़्यादातर टाइम यार मैं लड़ाई से दूर नहीं भगता पेटी बनाने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत दिनों बाद उल्टे सीन होते हैं तो भाई लोग कैसे हो तो यार welcome the back back the welcome और स्वागत है आपका एक विराट न्यू देखो हर बार मैं गलत सीन बोलता हूँ लेकिन यहाँ गलत सीन नहीं गलत सांपों से भरे पड़े PUBG the world game play video में और यार कसम से ऐसा लग रहा था जैसे पबजी कम सांप सीढ़ी ज़्यादा खेल रहा हूँ बस फर्क इतना था कि सारे सांप मेरे को ही डसेंगे और मैं खुद सांप नहीं बन सकता खैर जो भी हो फिलहाल अभी यहाँ नोवो आ रखे हैं और शुक्र है यहाँ पे शुरुआत में कोई सांप नहीं होता लेकिन इसके बाद लगभग हर जगह सांप ही सांप मिलते हैं अब आगे जो एमसा छेदो वाला बंदा है वो गोली किसी और को पेलना था वो शायद इसको पेलना था जिसको मैंने अभी नॉक किया लेकिन उसकी गोली की चपेट में मैं आ जाता हूँ मतलब अभी अभी उतरा हूँ किसी से पंगे तक नहीं किए फिर भी गोलियां मेरे ही बजा रहे हैं लोग खैर जो भी हो फिलहाल एक बंदे को ऊपर पकड़ के पेटी बनाई अब आगे वाले बंदों की बारी और मेरे ख्याल से हमारे ये भाई एक को पील के दबा दब लूट रहे होते हैं और इनके टीमेट लोग भी यहीं पे हैं तो इस अकेले कंटेनर के अंदर दो बंदे बैठे होते हैं फुट स्टैप के नाम पे ये लोग कद्दू कुछ नहीं देते और जहां तक मेरे को पता है एक बंदा जो हिल गया था ना यहाँ अंदर वो गलती से हिल गया होगा और भाई बहुत पछता रहा होगा इनके टीममेट की बेटी यही मुंह के सामने बनाई और ये लोग यहीं बैठे पड़े हैं और भाई पे पावर रेंजर वाली ड्रेस थी खैर जो भी हो ये बॉट को लूट रहा था तो जिसकी भी पेटी थी हमने लूट ली अब आगे जा रहे हैं बाकी बंदे पकड़ने और आगे भी सेम टू सेम यही सीन चलेंगे बिल्कुल सेम टू सेम और हमारे ये वाले भाई पड़ोसियों की तरह यहाँ खड़े होके सब कुछ सुन रहे थे बंदा सामने तक नहीं आया खड़ा था बिल्कुल तो मैंने ही पकड़ लिया चल चल इसमें ही है इसमें है यहाँ पे भी लगभग लगभग सेम टू सेम वही चीज होती है मेरे को लगा एक बंदा है हलवे में पकड़ूंगा इसे चढ़ जाओ कंटेनर के अंदर बाद में देखता हूँ पीछे बिल्कुल किनारे पे एक और बंदा बैठा पड़ा है और वो बंदा पूरा का पूरा नंगा बैठा पड़ा था सिवाय एक चश्मे के चश्मा जरूर पहना था भाई ने और यहाँ पे कई सालों बाद मैं एक फिलर मंगा लेता हूँ और लूटते लूटते ही एक और टीम के बंदे भगते हुए आते हैं हाँ यहीं पे उतरे थे ये लोग खबर हमको बिल्कुल नहीं थी तूने तो भी पकड़ता हूँ ऊपर लेट गया और सांपों का चक्कर लगभग अभी से चालू हो गया है बंदा कंटेनर के ऊपर लेटा पड़ा था खैर टाइम आते ही वो उठ के भगना चालू कर दिया था लेकिन यार एम के चौधरी हाथ में हलवा नहीं चल रहा यहाँ पे सीधा पकड़ लिया अब बंदा नौक पड़ा है मेरे को लगा एक आधी बंदे होंगे जाके पकड़ लेते हैं लेकिन ये तो दो तीन बंदे यहीं पे बैठे हुए थे ये तो वही था और कोई भी आदमी बगैर नशे में हुए ऐसा नाम रख ही नहीं सकता मैं मानता ही नहीं ये बात पूरे नशे में नाम रखा है भाई ने यार बॉट भी मानो या ना मानो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चलाक हो रखे हैं पेटियां मैं बना रहा हूँ सारी मेहनत हम लोग मिलके कर रहे हैं और लूट कौन रहा है पेटी को एक बॉट लूट रहा है पेटी को भाई बहुत ही बढ़िया पबजी खैर जो भी हो इसी के साथ ये नोवो खाली हो चुका है अब इनका आखिरी बंदा या तो इधर आया ही नहीं या तो भाई ने कहीं पे कैंप बिछा दिया खैर हम लोग वहां से निकल लेते हैं और उधर आते हैं जहाँ पे फ्लर चली है बिल्कुल ओपन में मंगाए तो गलत सीन होने वाले हैं लेकिन इससे पहले कि गलत सीन हो जाए हम धड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्सपर्ट जिसके मदद से आप कई सारे games cricket football volleyball basketball और ई स्पोर्ट्स वगैरह पे बैट बूट लगा सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको सात हज़ार रुपए तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में लेट के दे तीन बंदे अब अपने पहले सस्ते सप्रे में मैंने डैमेज तीनों के तीनों बंदे को दिया लेकिन एक भी नौ को नहीं दिया वहां पे खैर जैसे तैसे करके दो बंदों की पेटी बन चुकी है और एक बंदा वहीं डिरॉप के पीछे है अब चौथा बंदा या तो कहीं लेटा पड़ा है या तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ तो सीन पक्का है और यहाँ पे काम संभल के करना पड़ेगा देखो उनका चौथा बंदा बिल्कुल गायब हुआ पड़ा है वो कहीं पे भी लेटा हुआ पाया जा सकता है तो यहाँ पे मैं फ्लैंक तो पेल देता हूँ वो भी बगैर गाड़ी के बस इधर उधर भागे जा रहा हूँ इस उम्मीद में कि उस बंदे का हल्का सा कुछ भी दिख जाए मैं पेटी बना दूँ खड़े होके खैर यहाँ पे आता हूँ मेरा टीममेट वहीं से गोलियाँ पेल रहा है और दिखता है आखिर बंदा और बंदा दिखता जरूर है लेकिन मैं कद्दू कुछ नहीं उखाड़ पाता बंदा वापस कार में चला गया अब देखो यार इतना लंबा फ्लैंक पेल ही दिया है तो क्यों ना थोड़ा और ओपन में भाग लेता हूँ क्या पता तब जाके पेल सकूँ फिर भी नहीं पेल पाता वैसे और इस मैच में मैं समझ गया था यार बोटो को मेरे से कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर चल रही है उस बंदे को यहाँ दूर से इतनी मेहनत से भग भूक के पकड़ा मैंने आखिरकार और वो बॉट आके उसकी पेटी बनाने में तुला है वो भी लेट के फायरिंग दे रहे थे खैर तीन बंदों की पेटी बन गई मेरे को लगा ठीक है यार खाली होगा मैदान फिर ये होता है अबे ये रहा पत्थर पे शायद और अब सांप का चक्कर मौत से टक्कर चालू हो चुका है और ये खत्म नहीं होगा अब इस वाले बंदे को मैंने थोड़ा सा डैमेज पहले ही दे दिया था लेकिन भाई उसके बाद भी उसके बावजूद भी पीक करे जा रहे हैं अब देखो इतनी चौड़ ना तभी आती है जब आप पे कोई महंगी गन पड़ी हो और यहाँ पे हमारे भाई पे गरोजा पड़ी होती है न जाने इसने कहाँ से लूटी यार लूट लाट के साइड में बैठे हैं इसके टीममेट सारे पेल दिए उसके बाद ये बंदा इधर आता है खैर गुरोजा उठाने के बाद भी लालच कम नहीं हुआ है तो मैं एक और ड्रॉप लूटने आता हूँ और हमारे साथ और भी बंदे आते हैं गाड़ी बगी बगी अबे अटक गया चल चल चल चल और यहीं पे अगर वो बंदा कार में आया होता ना अभी तक गायब हो चुका होता बिल्कुल गोली लेकिन यार बग्गी पलट जाती है और भाई के साथ धोखा हो जाता है अब बेटी बनेगी और इस मैच में मेरे ख्याल से ये दो आखिरी बंदे थे जो लेटे हुए नहीं थे क्योंकि इसके बाद ना जितने भी बंदे से लड़ूंगा सारे के सारे लगभग सारे के सारे लेट के खेले होते हैं बहुत दिक्कत होने वाली है और हाँ जोन भी इसी तरफ का बना है तो हाँ यार इस जोन में सिर्फ और सिर्फ सांप ही पाए जाते हैं और देखो गाड़ी यहां से बदलता हूं ये सोच के कि बंदे घुस के पेलूंगा लेकिन उतने में ही सांप हमला कर देते हैं अब पहले मेरे को लगा यार बंदे चौड़ में खेल रहे हैं बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे चढ़े हैं क्या पता ढंग से खेलेंगे क्या पता खड़े होके खेलेंगे तो मैं बोलता हूँ अपने टीमेट को भैया जल्दी से बैठ जाओ ऊपर जा रहे हैं चौड़ चौड़ में लड़ाई करेंगे लेकिन ऊपर जाने के बाद ना मेरी सारी की सारी चौड़ खत्म हो जाती है बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है अब ऐसी हरकत क्यों होती है यार आपको अभी पता चल जाएगा मैं गाड़ी घुमाता हूँ और देखो नज़ारे हाँ, एक, एक पत्थर पे एक और एक इधर एक इधर अब यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक राउंड मारा उतने में ही मेरे को तीन सांप दिख गए यार चौथा भी वहीं कहीं लेटा होगा और अभी तो और भी सांप आने वाले हैं अब देखो ज़्यादातर टाइम यार मैं लड़ाई से दूर नहीं भगता पेटी बनाने की कोशिश करता हूं लेकिन यहाँ पे बहुत दिनों बाद उल्टे सीन होते हैं राइट आ गया 13. Bro. और इन सांपों की टोली की वजह से मेरे जैसे ढीठ हद से ज़्यादा ढीठ बंदे को भी हार माननी पड़ती है यार मैं भगते हुए आया मेरी फट के चार हो गई थी इस पहाड़ी पे सांप और उधर पहाड़ी पे भी बंदे मेरे ख्याल से लेटे ही पड़े होंगे लेट के ही सपरे पेल रहा होगा तो मैं इस घर पे आता हूँ ये सोच के कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से पेटियाँ बनाएंगे और उतने में ही एक जो पीछे पहाड़ पे लेटा था वो उड़ जाता है और जहां तक मेरे को पता है ये बंदा ना पछता रहा होगा पछता के बिल्कुल रोने को आ गया होगा क्योंकि जैसे बंदा सांप बनने से हटता है जैसे हमारे भाई खड़े होते हैं सीधा पेटी बनती है उनकी तो यार दुख तो होगा ही खैर मैं आगे वाली टोली से लड़ने लगता हूँ लेकिन उतने में ही और बंदे आ जाते हैं और इधर बेसरमों की तरह मैं एम टू फोर और एटेक्स e मांग जरूर लेता हूँ लेकिन सीन क्या होता है जो आगे पहाड़ पे बंदे थे वो भी गायब और पीछे पहाड़ पे लड़ाइयाँ चल जाती है तो यार जाना ही पड़ेगा नहीं तो देखो तीस किल कद्दू भी नहीं होने वाले और वैसे भी नहीं होते यार एक किल से एक किल से चूक जाता हूँ खैर गाड़ी लेके मैं चलता हूँ और यहाँ पे सांप ही सांप बैठे होते हैं लेकिन लड़ना तो पड़ेगा मार दिया मार दिया अब दो सांप की पेटी बनाई लेकिन ये लोग झुंड में बैठे थे यानी कि दो सांप और होने चाहिए यहाँ कहीं और होता भी है एक गाड़ी है पीछे से ब्रिज से गाड़ी है ब्रिज साइड से चार बंदे अब गाड़ी आती है मेरे को लगता है यार आखिरकार आखिरकार जाके ऐसी लड़ाई होगी जहां पे कोई सांप नहीं बना होगा लेकिन ये लोग पता है क्या करते हैं गाड़ी पीछे रोक दी अब वहां से सांप बनके सांप बनके हमला करेंगे भाई बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पूरी लॉबी लेट के खेलने वाली थी अब यार मैं कुछ कह भी कैसे सकता हूँ ऐसी जगहों पे लेटेंगे नहीं बंदे तो क्या कद्दू करेंगे घर के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे लेफ्ट से चलना पड़ेगा और यहां झाड़ी पलट समोक में एडजस्ट कर करके मैं दो बंदे और पेलता हूं लेकिन अभी खत्म नहीं हुए हैं साहब और इसीलिए किसी से उधार नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो लोग कभी भी वापस मांग सकते हैं अपना माल देखो यहाँ पे सीन क्या होता है आगे बंदे लेटे पड़े हैं मैं लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हमारे भाई मेरे पीछे पड़े हैं कि भैया हमारा एटेक्स e वापस कर दो यहाँ सांप डसने आ रहे हैं और भाई को एटेक्स e की पड़ी है अब यहाँ पर मैं छलांगे पेल देता हूँ लेकिन बंदा दिख के नहीं देता उसके टीममेट की उसके मुंह के सामने पेटी बना दी लेकिन भाई खड़े नहीं हुए तो यार मैं बोलता हूँ यहाँ से निकल लो क्योंकि नेड़ आएंगे अब सीधा अब गाड़ी से एक चक्कर मैंने पहले भी मारा था तब बहुत सारे सांप थे लेकिन इस बार बस एक आखिरी सांप बाकी है तो एक और चक्कर लगाता हूं मैं फिर Oh yeah. <laughs> That's old. अब यहाँ पे हमारे भाई का नाम क्यों लिया गया यार मेरे को जरा समझ नहीं आया मैंने तो बस एक सांप को पेला सांप से क्या लेना देना है भाई का खैर जो भी सीनो यहाँ पे जितने भी सांप थे आखिरकार जाके खत्म हो जाते हैं लेकिन अभी सांप से पंगे खत्म नहीं हुए हैं तो मैं इधर घर पे आता हूँ और आगे बंदे भग रहे होते हैं और यार ये भी बहुत जल्दी जाके सांप बनने वाले हैं अब मैं पूरी चौड़ में बिल्कुल ओपन में खड़े होके सप्रे पेल रहा था एक बंदे पे मेरे को लगा यार दो ही हैं दोनों के दोनों भग रहे हैं लपेट लेता हूँ और उतने में ही कोई मेरे ये एम टू फोर लपेट देता है ऐसी तैसी हुई हेल्थ की अब जिस तरफ वो यार बंदा भग रहा है ना वहां पे दबा के गोलियां चल रही हैं पंगे चल रहे हैं और यार मेरे को कहीं से भी कहीं से भी नहीं लगता कि वो बंदा बचने वाला है या वो किल मेरे को मिलने वाली है तो मैं क्या करता हूँ बोलता हूँ यार चलो चलते हैं बहुत टाइम हो गया है तीस किल कैसे हो पाएगी लेकिन जब तक मैं पहुँचता हूँ ना वहाँ पे सीन भिड़ चुके होते हैं बंदों की आपस में ही लड़ भिड़ के बेटियाँ बन जाती है दुख बहुत होता है लेकिन यार हम क्या ही कर सकते हैं अब जो भी बचे कुचे बंदे हैं उनको ही पकड़ना होगा आगे अब सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे बाकी हैं दोनों के दोनों आगे कहीं लेटे हैं लेकिन देखो मेरी ये रोड पार करके जाने में ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फट रही है क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग जगह पे सांप बने हैं और दोनों अलग टीम के हैं और दोनों लेटे हैं इसका मतलब यार अगर मैं खड़े होके जाऊंगा ना वो दोनों के दोनों मेरी बेटी बनाएंगे आपस में नहीं लड़ेंगे तो मैं यहाँ से थोड़े नेट बर्बाद करता हूँ पहले वहीं पे नेट कर रहा हूँ अब तीन तीन चार चार नेट करने के बाद भी कद्दू कुछ नहीं उखड़ता तो अब बस दो ही चीज की जा सकती है या तो करो जोन आने का इंतजार या तो करो इतना इंतजार कि सांप रेंग रूम के तुम्हारे सामने आ जाए और एक सांप आ जाता है सामने और आखिरकार जाके आखिरकार जाके हम रोड पार कर सकते हैं क्योंकि बस एक ही सांप बाकी है बुश पे